Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safwan dan kembali semula Kita di dalam preview sejam Hari ini kita akan main game yang baru keluar ni yang bertajuk Lego Brick Tale So kita akan main selama sejam kita akan tengok apa sebenarnya game ni Okay game ni ada dekat PC, ada dekat Playstation, ada dekat Nintendo Switch juga So korang boleh download lah mana-mana Aku main kat PC ah, Aku akan letak link kat bawah tak berapa masa Jomlah eh, Lambat kita mula lah pula kita ni kan uh, Nak layan semua game ni Alright You got a letter Alright treasure What does he say? My grandchild I hope this letter finds you well I have made a groundbreaking discovery I like to show to you Also helping out of two can't hurt The potential of this incredible When you arrive at the theme park Take the elevator down to my lab I will wait you there. Alright. Aku Lego minat juga. Ah, minat minat game dia. Oh, dia kata pergi lab dia. Oh, ni ke? Wah. Oh, ni ni hidup lagi hidup lagi ke yang bagi surat ni? Grandpa, is that you my child? Okay. Oh. No! Oh tak sengaja Oh no So tak sengaja terjatuh pula hammer tu Ya yeah. Rapid unplanned disassembly Okay kita kena restart Emergency generator Okay Turn on Alright Boleh Okay, kita turn on. Uh, turn on. Okay, salah rupanya. Years ago, wire unplug. Throw, throw the lever. Yeah, on balik. Mana pergi hammer tadi? Oh. Tapi bukan dah meletup ke tadi? Oh, tu dia. I'm back. Electromagnetic interference. I am tak tahu nama dia apa. So ini kita punya robot tutorial lah kot. Dia akan bagi tahu kita guide kot. Rusty, alright. Okay, Grandpa is trapped. Huh? Right. Oh. Ah, ada puzzle. Platform, let's hover up. Alright. Conundrum. Power of building. Ah. So kita ada learn, kita ada build. Repair the stair. Oh, okay, okay. So inilah legonya. Ya. Yeah. Ah, ni best ni. Okay, kita buat tangga macam ni. Okay. There we go. Finish. Yup. Yeah. <laughs> Lego time. 2.2 gigawatt was too many. Generator replace them. Okay. Build. Assemble the missing fuse. Wah. Boleh rotate kan? Rotate apa rotate? Oh. Okay, okay. Order oh, throw yang ni sambung sambung ke? Saya nak rotate ke bawah. Ah. Uh, okay, aku sium. Alright. Tak apa, tak apa. It's okay, it's okay. Macam mana nak, nak rotate ke kiri kanan? ね Okay, aku sambung macam tu je Oh, kita boleh rotate ni, okay Alright Okay, apa yang kita kena buat adalah kita kena tiru Okay eh? So, situ And then, sini And then kita rotate Yeah, like that Okay, maybe kita kena tengok macam ni Yes Kita kena tiru sebelah tu Bukannya aku pergi sambung sebelah tu Tapi yang bestnya game ni freedom Kita boleh sambung suka hati kita je Haa ni dia fuse siap Alright Lepas tu kita Bina lagi What? Oh kita just kena Masuk ke jalan ni kan Haa Eh, boleh kita rotate dulu dan kita letak Yes Sekejap ada berapa? Ada dua uh, Oh tak Kiri kanan Yes uh. Generator aku tak payah tengok dia punya tutorial pun eh Sebab aku main Lego ni teka-teka je uh. There we go Siap dah generator Wah best gila Macam benda yang kita bina tu ada efek dekat uh, Dunia sebenar juga eh Repair the pipe Okay Ya tapi tak boleh rotate lah Dekat ah, apa overworld Ingat ya, kan boleh rotate Repair the pipe ha. Oh jap aku nak buat jambatan kan Get the robot simulate to spawn the test robot Okay so kalau kita buat macam tu Oh dia ada berapa ni Oh ada tiga So Sekejap Oh sekejap Yes Kalau sekejap Sekejap sabar Kalau aku sambung Kat tengah ni Okay lepas tu aku buat jambatan panjang Boleh tak Tak boleh sambung kat bawah ke? Bukan boleh sambung kat bawah ke? Ha? Oh, tak boleh sambung eh kat bawah. Alright. Ah, tu boleh sambung kat macam mana nak sambung kat bawah? Macam nak sambung kat bawah? Macam nak snap. Okay, baby. Ah, macam tu. Yes. Yes. Yes Si bulik Oi okey tu Aduh Sikit lagi je okey Tak tak kukuh tak kukuh So dia roboh kat situ Jadi maybe Double ni Lepas tu turun tu biar Okey macam tu Okey dah Sampai kan Tipu betul lah game ni <laughs> Sampai kot Err uh... Ah. Kalau macam tu Alright Okay try Aduh Okay dia sangkut pula guys tu Okay try Pilih je lah sampai Okay Kau hajar betul Okay uh, So apakah Aku tak faham sangat dia punya snap ni Down Oh ya yeah. Itulah masuk snap tu Down Okay Try try Yup Nothing Nothing may break Oh tak boleh apa-apa Okay so aku undo eh, Kita reset balik Ah uh, Kita buat daripada mula balik Okay Sebabkan kita dah tahu uh, Apa Alright So ya yeah, kita dah tahu yang benda tu akan kukuh So kita just snap kan up Alright Okay faham faham So Benda ni Akan jadi dia punya base Okay Okay mungkin mungkin kita letak center Okay Yeah. Center nampak macam okay. Lepas tu kita supportkan dia. Dengan ni. Yes. Lepas tu kita Okay, aku tak nampak kat mana. Okay, maybe. Yeah, okay macam ni. Alright, lepas tu kita support bawah dia. Ah. Yeah, lepas tu kita paku je lah macam biasa kan. Eh. Wih, hampir-hampir weh. Hampir-hampir. So, belah sini nampak macam tak kuat. Tak tahu kenapa. Ya, belah-belah sini nampak macam tak kuat. Tak tahu kenapa. So, kita kena kukuh kan. Okay maybe Yes Sepatutnya macam ni kan Ha jap aku try buang ni Aku try naikkan ni There we go Okay dah nampak kukuh ha? dah Yeah Kukuh Nampak tu guys Kita kena ada support kat bawah Walaupun ambil masa Okay untuk aku ni Tapi aku berjaya Alright aku tak payah lane Reconnect the pieces. Uh, use up down to place the pipe. The shadow help help with the placement. The shadow. Oh. Up. Oh ni dia. Oh tak nampak Zoom lah tak nampak Oh ya yeah. use up down There we go Betul ke ni lah Betul kot okay. Up Up Terbalik ke Ya yeah, terbalik Apa beza dengan terbalik <laughs> aku tak tahu Aku tak tahu beza dia Ow. Yes Siap, great job Sabar grandpa Turn on the hydraulic machine Eh aku suka dia jambatan aku ni Straight je nampak ah. Jambatan yang comel Tak payah buat Ingat kan nak buat macam Tebal dia dua tau Tapi Tebal satu support banyak sikit ah. Oh kita kena sambung ni Kita sambung Almost there. We can build something close to the platform. Jap, macam nak build? Oh, daripada sini. Kenapa tak daripada atas? Oh, ya. Yeah. Sini, sini. Betul, betul, betul. Siapa yang minta Lego memang show lah main game ni. Aku ha-, have fun lah. Alright, aku memang minta Lego pun. Walaupun aku tak mampu nak beli. Uh, tapi, ya. Yeah. <laughs> okay, so kita ada lima. Okay, kenapa dia buat dua ni? dua platform ni. Interesting. Dia nak suruh kita sambung kat sini ke? Kan macam tu ke? Boleh jadi, boleh jadi. Nak suruh kita buat macam tu? Kita tak macam tu, kita tak macam tu. Okay. So kita dah ada dia punya foundation dia. Alright. aqui. Ó. Ha! alright. Alamak. Aku tertanggal yang tu pula. Okay. Okay, there you go. Ah... Uh... Okay, mungkin mungkin mungkin tinggi ni tak perlu. Kita perlukan bila dekat sini kot. Sebab ini nak naik atas kan? Ya, kita mungkin perlukan uh, benda tu dekat situ. So, maksudnya kita kena turun bawah macam ni. Tapi nanti yang ni tak ada paku pula. Hmm. Eh, nanti jatuh pula. Yep. Uh, sebab aku tinggal satu je. Platform ni. Ya, mana boleh naik atas tu eh? Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Ataupun, ataupun Ataupun Memang betul Kena pakai Sekejap Kena pakai dua benda ni Okay sasar lah ni tengah tu lah Ini kita kena buat macam Orang kata tangga lah Yeah Mungkin mungkin Okay kalau Kalau yang ni boleh Okay Try simulate it. Simulate. Ah, oh, betul, betul, betul. Betul, betul, betul. Yup. Just buat tangga je. Yes. Lepas tu yang bawah ni maybe akan jadi lock kat sini. Lock antara dua ni supaya apa? Jap, Aku dah letak bawah ke letak atas? Kenapa jadi macam ni? Bawah. Okey, jap sabar. Salah salah salah. Aku nak tarik ni ke bawah sebenarnya. Jap. Yang ni keluar. Okey. Aku nak paku pakukan ni ke bawah. Ya. the game ni tak adalah masalah perspektif ke apa, cuma kadang-kadang apa? Kita tak dapat nak bayangkan apa yang kita nak buat. Ya, Kita go Up. Ah macam tu aku nak kan dia. So dia yang hujung tu. Oh, okay okay okay okay. Got it Ah uh, so ini kena sambung jugaklah. Nak tak nak. Eh jap, aku sambung kan. Ah uh, iya aku tak sambung. Right, there you go. Down. Oh. Okay macam tu. Okay. There we go. Ambil masa lama juga. Right. But. Kita berjaya. Ah, Dia ada macam sistem. Kena kukuh tak kukuh. Kukuh tak kukuh. Boleh jatuh ke? Tak boleh. Grandpa. Setelah 20 minit. Saya berjaya menyelamatkan. Grandpa. Grandpa. Explore Space, hyperdimensional Dimensional Fall, Friendly Alien. Oh. So robot ni direpair oleh Friendly Alien. Friendly Alien, Alien eh. Let's show you my invention. So apa ciptaan atuk kita? Jap, atuk kita bukan dah cipta generator tu ke? Apa lagi dia cipta? groundbreaking create portal okay so portal pergi ke sini lah discombobulation the mayor uh, if I park clean I saw alright so kita kena bersihkan taman ni spatial temporal alternate reality drive quantum C vibrate Okay, tak faham. Alright. Fix thing that broken. Okay. So, itulah caranya. Kita akan membersih. Oh, eh. Oh, kita tak payah buat. Robot tu yang buat. Wih, apa tu? Skuter. Sufficient energy. Okay, kita perlukan tenaga. Happiness crystal. Okay, happiness crystal. Alright. Ah, data exit the value of Alright, tak payahlah explain benda-benda yang aku tak faham Kita tolong orang dapat kristal Okay Kristal tu kira macam orang kata currency lah untuk game ni Duit untuk game ni Coordinate, alright Portal, yep So portal ni akan pergi ke tempat macam-macam lah Untuk kita bantu semua orang yang ada kat dalam dunia ni dan kita akan dapat happiness crystal Untuk Untuk apa dah Oh dah siap dah portal ni Ya kena Jungle okay First stage jungle Off you go Alright Bye bye gerak lu You spot apa tu 0% completion <laughs> Biasalah game Lego kan ada banyak completion kan uh... Ah. Sekejap Aku kena masuk ke dalam portal ke? Mana portalnya? Oh ni kot Oh tak boleh Ya lagu dia agak tenang lah Belakang ni ada apa? Tak ada apa Ah, uh, mana nak masuk portal ni? Scam aku tekan sini untuk apa? Right. Jungle space use portal. Oh. Alright. Tadi aku masuk lab, patutlah. Alright, first stage, jungle. Lush green, let's explore. You can always travel back, uh, return to grandpa, press escape. Okay, tak boleh pecah pecah kan? ke? Tak boleh. So, kita boleh repair. Ui, kapal terbang. PUBG. Oh, kapal terbang tempas. Oh, no. Kita kena repair kapal terbang tu. Small plane crash land somewhere in the mountain right before us. Parachute. Okay, sabar. Kita repair dulu. Build. Build a set of stairs to reach the top. Okay. Ya, yeah, game ni dia... For sure lah. Puzzle tu lah. Okay. Game puzzle dalam pada masa yang sama. Uh, game ni dia... Uh, Apa ni? ada story jugalah kot lah. I guess. Weh, soundtrack dia cok cok cok cok. Alright. Kita guna teknik yang sama juga. Ah kalau buat tangga ni kita kena daripada hujung sebenarnya. Okay, okay there we go. Aku tak tahu macam mana nak Alright, maybe kita kena mula macam tu. Yes. Cok cok cok cok. Oh, cok cok cok cok. Dia kena rapat macam tu Kita ada banyak gila part weh Banyak lagi part ah, Ya aku rasa hujung ni dah okey dah I guess Hah? Kenapa? Kenapa roboh? Okey, dia tak boleh naik tu Dia tak boleh naik tu So maksudnya bawah ni memang kena tiga lah Okay Ah. Ha! Oh, maybe sebab Oh, aku rasa aku tahu Mungkin Ada masanya kita tak boleh nak straight Okay, bukan, bukan semua yang kita nampak tu macam gitu Adakah Yang ni Okay Sekejap aku nak try First dulu Kita boleh naik tu Okay Macam mana dia nak Oh ya ya ya Okay dah Ya problem dia Aku boleh masuk ke celah tu tak boleh Itu masalah dia So dia boleh naik kan The minimum width of the pass is 2 knot Minimum width The maximum step height you can climb is 3 plate Or 1 brick 3 plate or 1 brick Ya yeah. Oh Oh jap Nampak macam ada sesuatu yang berlaku kat situ dia lepas ah. Aku just kena kukuhkan ni je. Ya, aku kena kukuhkan hujung ni. Ah, uh, okay baby. One more. And then kita okay, kita lockkan ni. Lock. Yes dalam dalam. Ah. Uh, dalam lagi. There you go. Yes. Oh no. Okay, hujung ni ada problem. Ah. Uh, macam mana eh? Jap. Ya, dia tak boleh. Dia Eh sepatutnya boleh lah naik yang ni eh Apa hal yang Problem pula Apa yang menyebabkan Ah maybe Okay Yeah One break Aku tak apa-apa faham sangat One break ni maybe gap satu-satu break ah. So ini jadi macam platform And then Okay dia kena tangga-tangga Platform tangga-tangga-tangga platform Alright Got it Inter Ni apa hujung ni Apa ada percaya-percaya ni Kita teruskan kita teruskan je Kita abaikan apa Oh jambatan lagi ni Stay down pula kan Turun bawah pula Build a canopy to walk across the river Woo Press 1 to focus on the palette. Oh. Okay. Ah, tak payah fokus pun. Alright. Ni apa? Ni, ni apa eh? Siapa yang main Lego tahulah part tu part apa kan? Alright, kita try simulate dulu. Okay. Just inside the first ni okay Dan aku yakin hujung ni pun sama juga Okay Soalannya sekarang Apakah function ni Oh ni maybe untuk strong strongkan Aku tak sure Oh cok cok cok cok cok cok cok cok cok Oh function dia untuk me me me me Ya men- Menyambung Menyambung Jambatan itu Seperti itu Yes Supaya dia kuat lah nah, ha, Kita try dulu Kita try dulu Ada berapa? Ada 10 Oh ada 10 connector So Kita boleh Okay kita try Kita try Kita try Okay patah Ah. So apa apa function ni sebenarnya? Aku tak boleh rotate dia ke atas. Oh. Maybe dia untuk tahan Sekejap Boleh sambung ke ni ni Oh boleh Yap Aku rasa aku tahu untuk apa Okay Benda ni untuk tahan Supaya jambatan tu tak roboh Kut Okay Alright kita pergi jap Ada berapa ni 13 Okay Alright ini peminaan yang agak lama eh Okay Lepas tu kalau dia Dia ambil ni Dan kita support Dia boleh support lah Yup Dan nak panjat satu Satu Satu brick je So Wait what Kenapa yang ni tak function Oh merah Oh maksudnya Bukan bukan bukan bukan Yang ni untuk Habis tu untuk apa? Untuk apa? Aku tak tahu. Okey, yang aku tahu maybe kita boleh jap. Alright, kita boleh up. Tak boleh. Up. And then tak balik up. Alright. Okay, kita boleh kunci ni. Okay tapi dia akan jatuh of course Tahu dah uh, Oh maybe dia support bawah ni Z Tak boleh Kalau satu lagi level Ke bawah Maybe Up Oh habis dah ke papan Oh okay habis dah Habis dah papan No Sekejap aku nak try something Oh dia boleh support Boleh support So maksudnya Betul lah Ni ya, apa Oh ni papan biasa ah. Oh tok tok tok tok tok tok Alright Okay kita try Okay, first tu dah kukuh. Second tu problem. Adakah kita kena buat straight je? Ya. Aku rasa... Kita kena buat... Sekejap. Alamak, nandu ni jauh ke ni? Okay. Tak boleh, tak ada button reset ke? Okay. Aku rasa dia bukan dua kali dua. Dia adalah... Jambatan yang tok-tok. okay, jambatan yang straight. Okey. okay macam ni. Tapi macam mana aku nak kukuhkan tu aku tak tahu. Kalau aku boleh macam cantumkan ya. Okay, maybe, maybe, maybe. Okay. Jadi boleh sambung ke bawah? Tak boleh tak boleh sebab dia ni kan Ya ya tak boleh tak boleh Okay So benda ni ke jadi kunci tau Benda ni oh. Benda ni oh. Benda ni seba sebagai kunci dia Maksudnya dia akan lock dua tu Aku tak tahu guna ni macam mana tau Yang ni ni ni, ni. Ya ini aku tak tahu guna macam mana So Aku maybe tak pakai Dan aku yakin kena pakai uh, <laughs> Tapi tengok macam mana dulu Maybe kita boleh figure out something Alright uh, Kita kunci lagi Okay Tak tahu boleh rotate ke tak ni Rotate ke arah Ke atas tak boleh Dia macam nak lock dua benda kan Ya ini adalah basic dia Okay Yang aku tahulah Yang aku pun dalam kepala otak aku sekarang ni Right ini basic dia Okay kita dah dapat basic jambatan dia So macam mana kita nak Connected setiap jambatan tu eh Ya yeah. Dan macam mana nak mengukuhkan ha. Okay contoh maybe kita boleh letak yang ni macam ni Kita lockkan dua Dekat bahagian tengah Alright Then kita lockkan sini juga Sebab dia akan panjat Alright Oh oh Alamak Sibik ada button undo Aku kalau ada button reset lagi bagus Alright Jap. Okay. Situ dah okay. Dia uh, uh, bila ada lock ni dia jadi macam okay sikit lah kot. Alright. Maybe more lock. Alright. Just testing. Oh! Oh! Ini adalah jambatan yang paling simple menggunakan kos yang paling rendah. Ya, aku tak perlu guna lock pun. Aku tak reti yang tu. Sebab aku tak tak pernah pegang. Bukan tak pernah pegang Lego. Pernah. Tapi aku tak pernah nak spend banyak masa dekat Lego. Aku rasa benda tu memang connector. Tapi tak apalah budget, budget, budget eh. uh, creative check this. Ha? Huh? Okey, kita belajarlah jap. Build a canopy walk across the river. Across cokotok, cokotok. Jap. Okay, kita ambil dia jap. Travel north. Oh. Ah, kita try buat canopy dulu. Across the river eh Oh tu Ke sana ke Right Canopy eh Oh Click on sandbox button Sandbox ada apa Oh Kita ada Ada banyak blok Oh so inilah dia Dia punya uh, Feature dia Untuk siapa yang lagi kreatif eh Ya Korang boleh bina. Ya, yeah, korang boleh guna boleh bina menggunakan semua pelet yang ada. Right? Ya, yeah, korang boleh guna ada color. Uh, ada color. Dan ada belah-belah sana aku tak boleh nak tengok. okay? Ya, yeah, nampak tu macam-macam bentuk. Okey, tak apalah. Kita memang tak nak pun benda ni. Right? So, macam mana nak keluar dari sini? Ha, dah kan? Okey kan? right, Okey, okay, tak apa. Okey, I'm good. So, kita akan teruskan perjalanan kita. Oh, ada jambatan juga boleh bina kat sini ya. Oh, maybe satu hari nanti kita akan dapat kuasa lain. Okey, sempat lagi kot satu lagi area. Okay, help me! I'm trapped here! Oh, dia apa? Pegang frying pan ke? Ah, wait, that statue over here. Dead back to late Paleolithic era. Research not. I'm trapped. Okay, kita kena selamatkan dia. Okay, no need to worry. Robot tu macam tak membantu. Ni apa benda? Menta pot. Oh, collect. Chameleon. Alright. Mana chameleon dia? Wait. Ah, uh, platform unstable. We should build something underneath to support. Oh platform unstable. Eh tapi macam mana? Kau Minecraft pun boleh terapung. Alright, kita nak bagi platform ni. Woo! Wait, what? Dia tak ada straight. Ah, mampus aku. Okay, tak apa, tak apa. Okay. We got this. Alright. Aku adalah pembina yang bertauliah. So, lubang ni... Ni orang panggil female punya. Ah, lubang. Yang ni male. So... Kalau... 야. 야 이거. Macam mana aku nak tahu lubang bawah tu? Ya, macam mana aku tahu lubang bawah tu lubang mil? Oh, ya, yeah, maybe yang tu. Okey, okey. Okey okay okey almost almost. tuk tok tok tok tok tok tok Ya aku dah kena rotate rotate rotate. Yes, okay, siap. Ha? Jap, belah sana. Oh, okey. Alright. Never mind. So belah sana pun kena buat juga ke? Oh oh. Okay. Nak mula dengan apa? Ni. Nak mula dengan tapak paling besar lah kan. Tapak paling besar yang kita ada adalah ni. Okay. Oh tak boleh. What? What? Macam mana aku nak mula Daripada Okay tak boleh move Dia kira tak ni? Tak kira Wait some time Nothing may break So kita ada satu je kita ada satu je platform. Okay, tak apa. Kita buat balik. We got this. Uh, kalau begitu... Ha. Ya, sama-sama. Bersepah, weh. Bersepah. Ya aku tak boleh masuk celah tu Okay aku kena buat dua cabang Satu belah situ Satu belah situ Okay kita try Alright Okay ni Okay yang ni yang akan separatekan dia orang Okay maksudnya ada sebelah lain Sebelah satu lain Sebelah satu lain Okay belak belak Okay aku boleh kena rotate belah sini Sekejap try try buat belah sini dulu Yes Okay Wow Ini mencabar Mencabar minda Yes Okay okay okay So macam ni sekarang Aku boleh buat Okay maybe yang ni last sekali kot Tapi yang best ni game ni Okay Dia macam Banyak sangat benda kau boleh buat Yang kau pun sendiri tak tahu yang kau boleh buat begitu Dan Tak payah bayar duit banyak kan Tak beli Lego Alright Okay aku rasa yang ni dah okay Tok tok tok tok Alright Dan ini budak Okay Okay ini creation aku yang paling aku rasa Menjadilah Wow Software Ya aku tak sangka benda ni boleh kukuh Macam mana Aku sih tak faham male dengan female tu Tapi lah of course kat atas tu simetri tu yang paling penting Lepas tu kat bawah tu macam mana dia So sana dua layer Oh yelah kukuh lah sebab Setiap sambungan adalah 50% dan ke atas Sebab tu kukuh Yo ya, aku teringat yang orang orang apa ni orang buat a uh, seimbangkan batu tu kan. This place is amazing. 5 minutes have you already seen so much. Thanks for helping me out. Bayarlah. And curse of mountain spirit. My sensor detect no other life form nearby. Were you alone? Ya, yeah, ada robot. Journalist, okay. Oh, journalist tu dah hilang. Awak ya? Okay, kapal terbang. Landing on top of the mountain. Oh, now you can swing place high up. Alright, you should try to aim your whip over it. Thank you. Alright. So, kita dah boleh menjadi Indiana Jones. So, jom kita try. Zah! Ooh, ini kalau korang tak dengar cakap. Okay, tak dengar cakap. Libas korang ha. Tak dengar cakap Libas ha, Pedih tu oh. ha. Okay aku rasa uh, Okay this entrance familiar Oh familiar tak pernah datang tapi familiar Aku rasa kat situ je lah kot untuk preview sejam kita Sebab ni dah masuk stage lain kan Aku setengah jam kat sini Alright uh, Kalau korang suka dengan Game ni korang boleh pergi beli dekat Steam Boleh download game ni ada dekat PS Ada Nintendo Switch ada PC ada Aku akan bagi link untuk Steam lah uh, Game ni bertajuk uh, Lego Brick Tales uh, dia, ada, dia ada story Nampak ni ada story kita nak selamatkan orang uh, Kalau korang suka dengan video ni Korang suka dengan video preview sejam Boleh like, comment, subscribe dan share Kita akan jumpa lagi dalam video preview sejam akan datang Assalamualaikum dan bye-bye. ketagih game ni.